in the morning. It is a very, very beautiful Thursday. Kuna is small small hapa to Nairobi and it's raining finally. Eh, but tunasikia vizuri because it's a very good day to be alive. At Y254 on Facebook, Y254 channel on Twitter, Y254 underscore channel on the gram. Hashtag of the day is Thursday Vibes. Now we just had a very interesting interview with one Stephanie Ayeta. Eh, and if you missed it, all you have to do is just go back to Y254 on YouTube and watch it as many times as you need to. Karibu sana to the entertainment segment and welcome my first guest of the day. Aha, nimwambie nikwambie nani ama ajiseme? Acha ajiseme, ni sawa? Yes, yes. Hi. Hi. How are you? Nipo fresh. Hey bana, you look like sunshine and it's <laughs> raining. Aje sasa, umefurahi asubuhi? Ah, ni good too. Ah, <laughs> I like that. Please salimia watu wako waambie wewe ni nani. Hey, hey, ni aje ni aje watu wangu. This is your boy Solomon Somanze. Karibu kwa show. -hmm. yeah, Tell us about yourself. Kwanza unakaa poa. Unatembea hapo the sleep shop. Mm -hmm. Alafu wasanii ni must mkange fiti. Uh, unajua <laughs> mtu akianza hivyo ehe ehe, unajua kukaa fiti ehe, si kujaribu wow. Inakujanga tu naturally Ah uh -uh. Unapata tu unakaa fiti tu aha, una hakuna kubahatisha hapo, una glow tu we sorry sorry Buzz. <laughs> all right tell us about yourself Ah, so Lobson ni kijana mhambo. Aha. Kijana. Ay, watu wanajitanga hambo mkoshua muka hambo. Ehe. Kijana hananga mbwembwe. Ehe. Kijana tu ametulia. Hakuna matata. Mm -mm. Ehe. Eh, kijana tu ana maneno mbobo. Aha. Alafu ni msanii. Aha. Yeah. Unaona kama unaweza jisema we ni handsome ama nijifunze ni kunyamaza? Wananiambia wananiambianga hiyo. <laughs> wananisho hiyo <laughs> <laughs> okay how do you find your social media when you could watch uh, waanze kustalk tu size size naweza ni follow on instagram mm -hmm. at solomso s o l o h m s o h underscore Mm -hmm. facebook solomso twitter mm -hmm. solomso kila place solomso mm. yeah. all right sawa So one of the things that fresh about your bio mm. is you distinguish between hapo kwa melody na lyrics. Mm -hmm kwa nini like, uoni lyrics zina slap uh, mi na feeling eh, lyrics eh, una una unatoa kenye una feel mm -hmm. una get nkaa sasa hii nikwambia venye unakaa vizuri mm <laughs> -hmm. unaona sasa hizo ni lyrics mm. but sasa kwa hizo lyrics lazima utafute pia melody yenye mm. itaendanisha na hizo lyrics mm -hmm. usikuwe na lyrics kali pia lakini hauna melody mm. so melody kali lyrics kali mm -hmm. inakuja ngoma kali mm -hmm. na ulikuwa umeitaya hapo na despacito yeah. Why? Uh, na Despacito, unaona kama ngoma kama Despacito mm. ilienda viral sana, si hata juu ya lyrics mm. juu ya melody mm -hmm. ndio maana ukapata kuna Despacito ya Kimeru mm -hmm. ya Kijaka mm -hmm. ya Wafi, yani mm -hmm. ukapata zimekuwa mingi juu ya melody mm -hmm. so melody mi nafiling ndio ina slap sana kuliko hata lyrics. Okay. Yeah. Kuna mtu na trust na process yako after first of all are you a songwriter ama wa unaandikiwa lyrics? Mimi najiandikia muziki. So ukishajiandikia mm. so unaenda kwa nani specific? Nani mwana mna vibe hivyo that can provide exactly what you're feeling? My producer. Eh, anaitwa nani? Surf Beats. Huyo eh. ni jamaa mmoja mnoma sana. Eh. Ndiye ameproduce ngoma ya Pozeka Matoto. Aha. Chokoleti amefanya ngoma kali. Aha. Ni mnoma sana. Huyo ni msemo mwenye nikienda studio tu hivi nimwambia yo, niko na hii vibe. Mm. say no more Ah, ah. yani ananijua tu. Ah. Yeah ulianza naye ama yeye ndo ulipata tu kwa njia nyingine? Sasa ndio nimepatana naye after nianze kuimba love songs. Mm -hmm. Yeah, sasa huyu ndio ameniproduce hizo ngoma na sioni tukiachana anytime soon. Mm -hmm. Eh, Any vibe oh, <laughs> kama ni hivyo. So umesema ukianza kuimba love songs. So what were you doing before? Uh, before nilikuwa nafanya gospel. Mm -hmm. Lakini bado nilikuwa nafanya hii young generation gospel, yani mziki bado mm. ukiusikiza uki bado una ni mziki unaweza dance mm-hmm. lakini bado ilikuwa gospel yenye yaani pia inaweza unaweza sikia na bado uokoke Mm-hmm. ama ikumotivate I like vile umesema young generation of gospel. what was i say if you were dance gospel? Ah, ni vile ni vile <laughs> ni vile I think I think sai ni vile watu wamefanya gospel ikakuwa uh, sorry to say mm. ikakuwa inakaa ni kama ina kitambo ilikuwa inakaa watu wenye wanasikizanga gospel ni watu wa kutoka 40 years kwenda juu mm. sisi mayangis tulikuwa ti tunasikiza tu hizi maregeton manini manini lakini mm. sasa nilikuwa nataka kuwaonyesha bado mm. tunaweza sikiza huo mziki wa regeton mm -hmm. but mm-hmm. bado ikiwa gospel mm-hmm. yeah. si lazima tikwe ni hizo za clubbangers and everything mm-hmm. but bado inaweza kuwa na message mm-hmm nasikia kuimba zingine lakini let's focus on you <laughs> first eh. Mm. so are you a gospel artist through and through ama wewe unaingia tu una acknowledge kuna God na unamwambia mm. ukimwambia thanks thanks, alafu sasa sitaki kujilabel, yani ati mimi niko spell artist mm. cause nataka kuexplore more, nataka kujua nini naweza do better, so nataka kutry kila genre ya, ya, ya muziki mm -hmm. nijue like ni gani inaweza appreciate more mm -hmm. na ni gani mi na feel cause kama sahii nikiimba love song na feel yes, sasa huyu ni solo mm -hmm. <laughs> unaget eh? mm -hmm. cause na feel na kwa mziki wangu naimba kitu yenye na feel hata hizo gospel mm. zangu nilikuwa naimba kenye na feel mm. kenye god amenifanyia sio ati sasa nataka tu kuimba about god and everything nilikuwa nataka kuimba hata ukisikiza ni about my life mm-hmm. place nimetoka place nimefika mm-hmm. yeah, naambia tu god asanti so gospel zangu zinakwanga tu kushukuru tu kuambia god thanks mm-hmm. yeah kuna story leo tumesema kotani tops kotani kutoe kwanza kwa ngoma ni mm tu mm-hmm. sasa juu unapenda love songs na mapenzi mm epen eh, e, ni story ya mapenzi so somewhere in Uganda Kampala <laughs> kuna chali fulani anaitwa Richard. Now Richard met a show called Fortunate. Mm. Now unfortunately for Fortunate walisema wanapendana nini wapi, so Richard akasema ah, mi nakulike nani, so tufanye hivi, ndakulipia mm. school fees, usome usome usome. Alafu babe akasema, Fortunate akasema ah, babe, hiyo tu hiyo tu, mm. sawa basi, in fact utanioa after this. Mm. That was in 2018 tumeenda tumeenda, amesoma amesoma amesoma, by Feb 2022 that the date of their traditional marriage mm. alisema hapana, mi sioni kama ita work. Eh, sioni ikimake sasa. Uwe. Kwanza akasema umezeeka <laughs> yeah, too old for me <laughs> sasa Richard kafanyaje? Richard alienda kotini. uh -huh. mm -hmm. Akamsuu uh eh. -huh So hivi tukiendelea, sijui appeal, kuna mahali fortunate was not very fortunate, so sahi amefainiwa 348,000 Kenya shillings. Uh -huh. ni kama ina cover school fees yote but eh, so ni kama anarudisha Richard pesa tu kidogo yake. Inafaa hata pia mlipe hata kumwestia time. Ah. Mm. We mbona amuongezee. No no no amuongezee Hata hiyo amemwestia no, time. No, no, mimi swali yangu ni mbona mm. hakumoa kabla mpeleke shule? Ikuwe tu insurance. Acha tu nikuoe saa hii. Mm. Si dha wetu tutaoana tu na mbele. Lakini bado atangemuoa bado angemwacha saa hii. Sasa sasa ingekuwa wazi. Why? Kwa sababu sasa maybe ungekuwa umeinvest pamoja. Ah, si <laughs> point ilikuwa eh wakae pamoja mm. si and, and, and, ah, ah, and, mm. and he enjoys the fruits of his, his investment uh -huh. tuseme kitu <laughs> sioni kama okay don't, don't, don't be upset with me but I'm just trying to see it from a perspective mm. eh, sasa mbona kuchukua tu hiyo mali roho safi teketeke so wasome hata yeye pia wakuwe classmates but I think, I think Richard eh, Kenya eh. na feel ni sometimes unapatanga mwanaume kuna, mm. kuna msichana fulani kuna type fulani ya mademu napenda mm unaget mm-hmm. na sasa tuseme kama sasa maybe niseme napenda ma presenters mm. unaget na demu mwenye anataka hii time mm. akona hiyo passion ya kufanya hiyo job mm-hmm. so mi kwanza nitampatia job kwanza then sasa ndio nione oh, oh so amekuwa ile, okay. ile ile amekuwa venye mi napenda sasa uh-huh. so akishakuwa venye unapenda sasa ndio unaoa lakini wow. utaki kuoa kama ajakuwa venye unapenda wow So when babangu yani hey, <laughs> you're molding me into the female that you want. Umekuwa Mungu sana. Lakini si inafaa hivyo. Si inafaa ufanye ah! badala a, ah, ah, badala ya kwenda kutafuta nje ah. na uko na mtu mwenye unapenda ah. si umfanye akae venye wewe unatamani vitu zenye unatamani kuona uko nje. Umfanyie hivyo. Kama unaona una, una, una, ah Vala ki drive gari ah. anaweza kakaa beta zaidi. Aha. Si umchukulie badala ya kwenda kwa mwenye ameshachukuliwa nayo Wow. Hapo kwa gari mnaweza nibaia by hiyo stajam. Hata mnaweza nirudisha shule hata hiyo pia stajam. Alright, back to your musical career. Mm -hmm. So kuna mahali uli take a break. Yeah. So you took it for three years. Mm -hmm. Well, why did you take a break? Na huko yeah. na kabla uniambe why. Mm mm-hmm. huko unaogopa ukienda watu watakusahau because I hear that's a problem na wasanii. Ah, mi, mi nilikuwa na feel uh, kutoka kitambo nikianza mziki nilikuwa nataka kufanya mziki yenye mi na feel before hata niachilie mi naipenda hata ukikuja kwangu ama kwa gari mi nasikizanga tu mziki zangu sana sana yeah, nasiboekangi but nafilingi wasanii nasikianga wasanii wakisema oh, nikitoa ngoma ikienda two weeks nishaboeka nayo nataka kufanya ingine mm. ah, mi nasikizanga ngoma zangu like kila siku mm-hmm so nilikuwa nachukua hiyo break for three years nilikuwa nataka kujitafuta kwanza nijue like mm-hmm. exactly ni nini nataka kufanya na industry mm -hmm. unaona alafu bado nilikuwa na hiyo si unajua ile watu husema uh, ulikuwa gospel sasa umeacha god mm -hmm. oh, hizo judgments hizo vitu zote so nikaona wacha kwanza take a break for three years mm -hmm. nijue sasa mimi hata nikikuja watu watu wanze kuniambia hizi hizi na hivi na hivi mm. bado nitakuwa tu sawa so sahii hata wenye wanashinda wakiniambia oh, solo so, so, nini mi bado napenda god mm-hmm. ni vile tu na explore cause ni talent amenipea mm-hmm. na ni mhm. talent yangu natumia vizuri mm-hmm. mm-hmm. sijakata hiyo nani ukweli so can we say you are of one genre like tuseme wetu unapenda tu bongo ama unapenda tu kutuimbia mapenzi na is it dangerous kushinda ume bounce bounce na genre cause unaona gengeton ndio hiyo mm. kuna time ilikuwa natusumbua kabisa kabisa hadi salamu ilikuwa wa mlambezi <laughs> now see I don't know what happened now after that Ah, hiyo kwanza ni swali fiti sana mm-hmm. nacheki venye umetaja hiyo gengeton mm-hmm. nafil wasanii wenye hawakuwa tu wako tu ati hao ni wasanii tu wa gengeton bado mhm. wako adisai mm-hmm bado wanatoa hit songs mm-hmm. thats u, ukapata hata kama venye hizo groups mingi zilibreak kuna zile kuna wale watu sasa kuna wale watu bado wako singles na wanafanya ngoma kali pia mm-hmm. bado mhm. so mi nafilingi ukikaa tuseme ukikaa place moja sana unajilimit mm. haujui uwezo wako maybe yenye unaogopa kurekod your next hit song mm. unaona so mm. ni hmm. vizuri tu na keep on trying, keep on trying. you never know yenye itakukubali mm. gani yeah. so tukiona wa akiingia mm. sawa wa thank you for watching wine morning Ehe, sasa imefika hapo ka time kwa, ku, kwa kuenda but I still I'm a very practical creature so yeah. nataka uniambie at some point mm -hmm. so mm-hmm. tutafanya hapo mwisho ni sawa. Are we together admin kindly? So hmm salamu ndo tusikosane, mm -hmm. turudie social media handles mm -hmm. alafu ndo utuimbie. Haya, so salamu salamu natuma kwa salamu natuma kwa team Solom. So kwanza, kama unanisupport manzee, nashukuru sana, I appreciate I appreciate sana, hata kama tujuani nakupenda sana mm -hmm. na, na, na appreciate your support alafu ni big up joffrey ni, ni big up brian ni big up team mystic mm -hmm. kwanza ni big up the strip shop hawa uh -huh, uh -huh. the eh, sleep uh, shop Uh, delightful sleep. Eh, hao ni watu watu wenye na respect sana. Hao ndio wako behind Solom, so ndio wanafanikisha videos kali kali. Oh. Yeah. The sleep shop wako pale haya wanauza ngamatres by the way kama saa hivi venye kumeanza kunyeshanyesha hivi ah. ah. kuna tumatres tuzuri tuzuri <laughs> unaweza ukapata the eh, hii ni time ya nini <laughs> yeah alafu ni big up optimistic ni big up Liz Sharon uh, uh, Kate aki ni wengi sana namsijam sometimes eh, aki ni wengi sana nawapenda yeah. sana optimistic na watu wote tu wananisupport mm -hmm. yeah Haya, social media one more time. Solomso, S O L O H M S O H, kila mm. mali O, ulisema solo mso jueni mso mm. mso mso ni jumi nafanya vitu bige si lazima ni nikuwa timu kubwa kimwili lakini zile vitu nadu samahani lazima mtaziona Wewe. We are so sorry. <laughs> All right. So now we're going to do this. I'm going to wrap it up over here and tell you there's one more guest on this segment, so you should not be going anywhere. Alafu nataka tutoke na sauti ya Solomso. Hashtag is mm. Thursday Vibes. Atuimbe kidogo tusikie. Unataka wimbo gani? Hii. Yeah. Eh. Oh, it's his brand new hit by the way. Brand new, two weeks old. Eh, iko pale youtube wase yeah. waingie pale wa subscribe to my youtube channel cause niko na another one mm-hmm. kali sana hey, eh, na nitakuja kuilaunch hapo si nitakuja pale eh, we kuja <laughs> we kuja asante mm. so wacha nikuimbie yes, hii ngoma eh mm. hii ngoma ni about uh, about mm, unapatanga una sometimes msee mwenye una date watu wanasema sana about nyinyi wanasema ah lakini val hawaendani na solo mm. unaona so mi natrai kuwaexplainia mbona niko na val mm-hmm. naget vitu zenye val ananifanyianga mm-hmm. mbona nampenda mm. kama kunibusu wanibusu kwa kinywa chako nimetekwa mimabusu na penzi lako nikifunga macho yangu na kuona nikilala na kuota moyo wangu bebi ushauteka kwako sina ujanja, nisha data nikupe, nikupe tena penzi tamu kushinda la jana, nikupe, nikupe tena penzi tamu wanipa furaha, njo nikupe love, nikupe love, nikupe love, nakupenda, njo nikupe love, nikupe love, nikupe love, nakupenda yeah <laughs>